Even if it's fake. dami, men. Oh. Huwag maniwala dyan sa number 4. Ay, sa number ano, number 2. Buko yan. Yung number 2, bubo yan. Number 2, patay tao. At ang number 2, patay lang yan. Patulong dito, ang dami. Kalaban, di sa kuha Dagan ka sa kontrari, bay. Oh, yang pink dia, Wan. Ingat, Wan, ingat, ingat. Oh, tengah nih, tinggal nih. kah? hah? Ah. Kayak Kaipihan kah? Hah? Panis kah? panis. May kalaban sa ha. Bubukas yung kalaban. Blue house, blue house, may kalaban, blue house. Sabi ka dito, pre. Wait lang, lang. Come on, rush na ka na. Pwede, pwede. Ha? Tara, tara. Tara, tara. May kauban, Nakauban, nakauban. Kontra na kauban. Kontra nila, kontra nila. Wait lang, wait lang, wait lang, number 2. Tara, tara, tara. Ta, ta, ta. Rot lagi ni. Nasa babaw. Bang! Diri, diri. Tago, tago, tago, tago, tago. Takas tayo. Tara, takas tayo. Uy. Midkit muna ako. Mel! Ano ba yan, Mel? Da, dami kalaban dito, Mel. Oh. Ano ba yan, Mel? Amen. Record mo yan, men, ha? Oh, yeah. Wala akong rifle, ha, mo? Masarapitan ng namusil. Rust Bay. Uy, ano mo ka? Masarapitan, ha? Ito na sa Rust Bay. tower, sa tower. Ah, okay. Bullet nila. Isa lang yan, isa lang. Ito. Natagak, natagak, natagak, Lods. Tara. Tama, tama, rasta diri. Tama, rasta, kalakwa. Nagbong, nagbong, nagbong. Kapit nagbong. Tower, tower. Tower daw. Kadapit yung tower. Ana ba, ana, kana, kana. Isa lang nga, isa, isa ra. Tara, tara. Tigdag na. Isa ra, isa ra. Knockdown, knockdown, knockdown. Tiwasi, eh, tiwasi. Eh. Sa tanggo, tanggo. Sa tanggo. May kalaban, may kalaban. 285, may kalaban. Wait lang, wait lang. May kalaban dito. 3, may kalaban dyan, 3. Oh, kalaban. Tara, Ras. Tara. 3. Tara, sabay tayo, 3. Tara. Tara, tara. Thank Tol, niya tol. Ingat lang, Lods. Yun, man. Down, man. Asan yan? Tutuloy niya, tol. Tutuloy mo, tol. Pagdali mo. Pagdali mo. Tol! Oh! Pagdali mo ba? Oh, padong padong namin number 2. Amo ah, ano? nang gipod. Patay na kuha ro. Romo ana. Pero kuha ni. Kuha nang light. Lugaya ni mga bata kabot eh. oy. 345. Tara tara tara. Tara tara. Wow. Thank you. Jangan juta ya Kasih keluar top, ah, nasa second floor Gak tabang dulu Dali, pininak doon yung kauban Ay gagos, nanak. Sorry, sorry. Finish off, finish off. Silang gulam yun. Gulo lang ah. Eh! Anong tol? Wala, wala akong ano. Meron ako. <laughs> Meron ako. <laughs> Pahingi, pahingi, pahingi. Pahingi, miss. Wala akong pang heal. Hello. Etoy. Luti. Thank you, Lodge. Super gede. Galing mo, YouTuber. Pa-subscribe na lang, Lods. Support, Lods. Wala salamat. Yarang gamitan. Heal mo na ako dito, heal mo na ako. Wala silang live, yarang Oo, oh, ah, pahingi, pahingi. Thank you, man. Hindi ko na ako. Ay, gagix. Saan yun? Ulo. Patulong, patulong. Ay, ah, barilin nyo. Barilin nyo muna. Nasa north. Northeast. 3. Nasa amin to. Nasa amin to. Nasa pink house. Daming kalaban. Shit. Coming, coming, coming. Watch lang tayo, pre. Gago kayo. Gago. Oh god. Hala, number Hello? Ano? number 2. Asan ka no. number 2? Men. Iniwan mo kami dito, men. Sayang. Ilang, ilang. May ka. May ka. Sige lang, sige lang. Abangan mo na lang kung kaya mo. Wait lang, tol. Sige lang. Yan o, oh. sa taas. Pili mo, Tatlo. Yun mo yung tatlo. Pag manakdown yung isa, okay na. Yun mo. sige, Nice. Na. Sige, sige lang, urot sige. Na, Chill lang, chill, chill. Urot na, Chill lang. Boom. Oh. Nice. Urot sige. na, urot. Patya, patya, patya. Heal mo. Change location ka. Naririnig ka ng kalaban. Change location. Change location. <laughs> Ayun. Yun lang. Oh, shit. Sayang. Sayang.